was bisher geschah. Die Liga beginnt. Mein erster Gegner wird Nightmare Games sein. <laughs> Duell! Ich lasse dich anfangen. Ein großer Fehler. Leute, ihr müsst ihn aufhalten. Der YouTuber Nightmare Games wurde ermordet in seiner Wohnung aufgefunden. Der Sache muss ich auf den Grund gehen. Erster Anhaltspunkt. Schattenspieler. So, mein nächster Gegner ist dran. Keine Ahnung, wer das ist. Was soll das jetzt? Hallo Schattenspieler. Ich habe ewig gebraucht, in dein System zu kommen. Wer bist du? Aber letztendlich habe ich es doch geschafft. Karin 89? Blut erkannt. Verdammt, du bist in mein System. Was willst du? Ich will dich nicht treffen. Ich habe auf deinem PC einige hochinteressante Daten gefunden. Was? Lass deine Finger von meinen Daten. Zu spät. Ich weiß jetzt alles. Du kommst in meinen Kopf nicht rein. Und jetzt werde ich die anderen rächen. Meinst du echt, nur weil du alles weißt, kann ich dich nicht aufhalten oder gar töten? Du bist in mein System. Das ist dein Fehler. Fehler oder nicht? Wir spielen jetzt nach meinen Regeln. Wir spielen im Tier 2 Format. Traust du dich? Ich mach dich fertig, du hast keine Chance. Duell! Natürlich fange ich an. Meine mächtigen blauigen Monster werden dich besiegen. Ich rufe meinen mächtigen blauigen Geisterdrache. Dazu kommt mein alternativer weißer Drache und ich spiele noch eine Karte verdeckt. Du bist dran. Gutes Tempo. Ich beschwöre Photon Treasure und aktiviere Union Hunger. Da ich weiß, was du machen willst, verhindere ich das mit Zwillingstwister. Egal, ich rufe B Buster Drachling und rufe mein Bujin Monster. Auch das ist nutzlos. Ich rufe schwarze Rotenmoduldrache und schicke den Monster dahin, wo es herkam. Dann rufe ich meinen zweiten Trasher, um deinen Mondrahmen zu zerstören. Zwei Karten verdeckt und du bist dran. Das reicht niemals. Ich rufe meinen, meinen blauäugigen weißen Drachen und rufe dann den mächtigen Galaxieaugen Dunkelmaterie Drachen. Ich weiß das zu verhindern. Ich aktiviere meine Falle und rufe mein Artefakt, um dein Monster aufzuhalten. Schon vergessen? Ich habe meine Rückkehr im Friedhof. Los, Attacke! der Endphase rufe ich noch meinen Drachengeist, um deine verdeckte Karte zu verbannen. Ich setze eine Karte, du bist. Mehr nicht. Angriff meine Monster. Verdammt, ich komme nicht ins Spiel. Richtiger Kampf. Ich setze eine Karte und du bist dran. Ich rufe noch meinen mächtigen blauigen Geister und jetzt Angriff. Zerstöre sein Monster und direkter Angriff. Ich sag doch, du kannst nicht gewinnen. <laughs> Denkst du echt, das war alles? Ich zeig dir jetzt, was es heißt zu verlieren. Ich beschwöre zuerst Treasure und dann aktiviere ich Hunger und suche mir meinen C auf die Hand. Durch Hunger rüste ich als B an ihn aus und rufe meinen Bujin. Ich setze eine Karte und Effekt. Ich ziehe zwei neue Karten. Jetzt beschwöre ich meinen mächtigen ABC Dragon Buster. Und zum Schluss setze ich eine Karte. Mach dagegen mal was. Glaub mir, darauf war ich vorbereitet. Auch darauf, ich tagge meinen Drachen aus. Hier kommt mein Zwillingstwister und deinen Hang um eine deiner verdeckten Karten zu zerstören. Mir egal! Ist es dir auch egal, wenn ich erst Weiße mit dem blauen Auge und dann meinen alternativen weißen Drachen beschwöre? Ja, in der Tat. Du hast das Duell nicht mehr in der Hand. Ich rufe durch meine Fallenkarte meine Artefakt-Sense. Dadurch kannst du nicht mehr aus deinem Extra-Deck spezial beschwören. Ich rufe meinen mit Friedhof gelegten Drachengeist wieder. Jetzt zerstöre ich durch meinen alternativen weißen Drachen ein Monster Anschließend gräbt mit Drachengeist einen Angriffskehr an. In der Endphase rufe ich doch einen weißen Drachen in Angriffsmodus. Na dann wollen wir dich mal auseinandernehmen. Ich rufe meinen B-Buster-Drachling und rufe Castell. Effekt mische seine Alternativen ins Deck. Jetzt entferne ich A, B und C und rufe wieder ein LBC Dragon. Durch ihn banish ich deinen weißen Drachen. Angriff auf Sage. Dann bist du dran. Nutze den Effekt meines Drachen und will dein Monster banishen. Das dachtest du. Ich nutze seinen Effekt. Dann tag ich jetzt meinen Drachen halt auf. Nicht schlecht. Ich rufe einen weiteren weißen Drachen und rufe meinen Galaxie auf den Kopf schwarzer Drachen und zerstöre ein Monster von dir. Anschließend beschwöre ich noch Galaxie auf den materie Drachen und dann noch einen alternativen weißen Drachen. Sind das etwa Verzweiflungszüge? Lass mich dir mal zeigen, wie man richtig spielt. Mein Kaiju kümmert sich um deinen Dark Matter Dragon. Jetzt rufe ich wieder ein ABC Buster Dragon. Attacke! In deinen Zug tag ich wieder aus. Gib zu, du hast verloren. Ich setze ein Monster und du bist dran. Das war's. Mein Wolf zerstört ein Monster und ich rufe erneut meinen LBC Dragon Buster Attacke. Du hattest die Oberhand. Dieses Mal. Auf zu Duell 3. Ich werde nicht gegen dich verlieren. Beschwöre einen alternativen weißen Drachen und setze noch eine Kraft. In der Endphase rufe ich noch meinen Drachengeist. Mehr nicht? Ich dachte, du willst gewinnen. Ich rufe Treasure und aktiviere meinen Hangar. Das verhindere ich. Na und? Ich ziehe zwei Karten und beschwöre über meinen Goldapparat ein weiteres Monster. Jetzt rufe ich Utopia der Blitz. Attacke, zerstöre seinen Drachen. Dann setze ich drei Karten. Du bist dran. Ich aktiviere den Effekt meines... Das lasse ich nicht zu. Dann rufe ich ihn wieder und Effekt. Aus dem setze ich eine Karte. Effekt meines Drachen. Auch das lasse ich wieder nicht zu. Verdammt, ich setze ein Monster. Schon wieder am Ende? Ich beschwöre mein Monster und rufe meine Blutgen. Dein Monster kann gleich in den Friedhof gehen. Tja, Utopia bleibt. Attacke. Ich setze ein Monster. Ja, block weiter. Ich rufe B, Attacke. Ich setze eine Karte. Deine Verzweiflungstat, was? Los, meine Monster, Attacke. So, und jetzt habe ich dich gefunden. Du wirst mich nicht mehr stören. Ich habe deine Verbindung gefunden. Wie konntest du mich finden? Nein, geh aus meinem System. Gut, dass du ein Headset aufhast. Das war's. Notfallprotokoll eingeleitet. Daten verschickt. Sie sind jetzt gewarnt. Ich muss meine Spuren verwischen. Ich lasse mir nicht durch einen Angriff alles nehmen. Mein Gut hatte ich die wichtigsten Daten nicht auf meinen Rechner. Mal sehen, wer mich als nächstes aufhalten will. Hm, danke Kage. Das wird mir weiterhelfen. <laughs> Schattenspieler, ich werde dich aufhalten. Und du wirst mich gar nicht kommen sehen. <laughs>